алейкум, э, қазақ елі қалайсыздар міне мына жерге жиналып жатырмыз көптеген адамдар келіп жатыр келіп жатыр э, жаңадан келіп анау жұлдыз қарындасымыз келе жатыр міне қазір э, біздің үлкен ағамызға сұхбат алайын қысқаша өзіңіз айтып таныстырып кетіңіз аға менің аты жөнім нұрысбек сәрсенбайұлы қаттырақ айта беріңіз көпшілік біледі біз қазір өте бір реніш жағдайда тұрмыз реніш жағдай дейтініміз бір жағынан бұндай өзі үйреншікті де болып қалды белсенді азаматтарды алдын ала ұстап қамап тергеп заңсыздыққа салынып үйінен алып кетіп көшеде ұстап алып сөйтетін бұның бәрі азаматтардың құқығын шектеу бұл барып тұрған бассыздық бұл конституциялық құқығын шектеу бұл заңға қарсы әрекеттер ой еркіндігі деген бар адамдардың жүріс тұрыс еркіндігі соның бәрін шектеу бүгін таңертеңнен бастап қазақстанның әр жерінде алматыда ақтөбеде тағы басқа жерлерде ақтауда белсенді азаматтарды үйінен ұстап алып кетіп жатыр олар не жау ма неге бүйтіп түрліктіреді меніңше билік өзі қазір ұшып отыр мына харьковта халықтың көтерілуі минскідегі беларусияда халықтың көтерілуі билікке қарсы ондай билік керек жоқ деп ренішін білдіріп айтуға кез келген мемлекетте кез келген елдің азаматының хақысы бар иә. солай болуы тиіс а бізде де сондай сөздер көптен бері айтылып келе жатыр міне соны назарбаевтың құрған жүйесі әбден халықтың ығырын шығарды оған мына қазір пандемия қосылды ренішті наразы жүдеген ашынған халық биліктен халыққа жағдай жасауды әділеттілік орнату демократияны саяси өзгеріс жасауды талап етіп жатыр бұл бір күннің қойылған сұрағы емес ал енді осы мәселелердің бәрі жиынтықталып ертең көшеге лақ кетіп халық шығады билікте кету талап етеді деген үрей соларға осындай шаралар жасатып отыр әйтпесе одан басқа ешқандай алып жетіп бара жатқан ешнәрсе жоқ біздің айтарымыз билікке алдыменен ондай рейд қойыңдар одан да халыққа мойын бұрыңдар ана азаматтардың құқығын шектейтін заңдарды өзгертіңдер партиялардың саяси ұйымдардың құрылуына мүмкіндік беріңдер әділетті сайлау өткізуге заңды түзетіңдер сайлау жүйесін дұрыстаңдар одан кейін халықтың еркін түрде жиын бостандығын өткізуіне митингке пикетке шығуына мүмкіндік беріңдер заңды өзгерт заңды түзет халыққа жағдай жаса халық ештеңкені төңкеріп тастамайды халықтың ойыннан шығатын билікке ғана ешқашан халықтың тарапынан қауіп қатер болмайды иә дұрыс мына әрекет ол ақтау жасағысы келіп отыр өздері қолдан жасап отыр соны итермелеп отыр бұл барып тұрған саяси соқырлық бассыздық президент болып отырған тоқаев осыны ойлау керек осыны түсінуі керек сонсоң соң мынау қоршоқпырларына полицияға ұлттық қауіпсіздік комитетіндегілерге мынандай тоқтатыңдар деу керек тоқтатыңдар халықтың қытығына тимеңдер ашуын келтірмеңдер деу керек ал халыққа айтарымыз біз осындайда жұмылуымыз керек ел екенбіз деп биыл халық биліктің қайнар көзі иә. халықсыз билік болмайды дұрыс сондықтан билікті бөліссін мемлекет билігіне келгендер қол жеткендер отырып алмасын тырысып өздерінің қара бастарының күні үшін егер олар халыққа адал қызмет етсе халықтан қорықпайды олар өздері ұрлық жасаса сатқындық жасаса озбырлық жемқорлыққа салынса үрей ұшып қорқып отырады ал ондай қорқақтар қорқауына билікте ұзақ отыра алмайды осыны түсіну біздің бүгінгі қазір қоятын талабымыз қудаланған ұсталған барлық белсенді азаматтарды жай азаматтарды босатсын дереу босатсын содан кейін мұндай тоқтатсын ондайға жол беруге болмайды ал мындай құдалаудың бәрі халықты ертең көшеге шығарады осыны түсінсіз дұрыс ата сізге бір сауалым бар мынау бізге біздің елдің болашағы жастар ғой қазір осы жастарға не айтасыз неге біздің жастар мынау елдің мемлекеттің қамын ойламай өздерінше бет алды жүр соны айтып жіберіңізші бір ауыз сөз ондай жастар да бар бірақ мен көбінесе осы жерден көріп отырмын белсенді жастар иә иә қамалып ұстап жатқандардың бәрі сол белсенді жастар бұлар саналы азаматтар иә иә мұндай жастарға сену керек мағжан жұмабаев сондай жастарға сенген жүректі батыл біздің көп жастарымыз бар ал енді жаңа сіз айтып тұрғандай жастар да жоқ емес иә, иә солардың бейқамдығы солардың салғырттығы солардың жалқаулығы кері кеткендігі қоғамды осы жағдайға жеткізіп отыр мен әрине біз өзі ақ ұрпақтың өзін қатарлы азаматтардың э, салдарынан болған жағдайды жауып қояйын деп отырған жоқпын сол үшін соны ақтап жастарды кінәлайын деп отырған жоқпын менің замандастарым мен қатарлы менен жасы кішілер бар үлкендер бар осы күйге жеткеніміз осы біздің қателігіміз біз жібердік иә, иә. біз өзіміз осы қателікті түзетуіміз керек жастарды емес ертең көшеге осы мен қатарлас шығыңдар иә шал шауқандар шығыңдар кемпір семпірлер шығыңдар деп қатарластарыма деп айтамын шықсын бәрі бүткіл халық болып шықсын біз жастарымызды балаларымызды неге осындай ұрдажықтардың тепкісіне салып қоямыз одан да біз тепкілесін балаларымыздың көзінше бір елде өмір сүріп отырмыз сондықтан бізге бірлік керек мынандай жүгенсіздікті тек қана сол бірлік қана тоқтата алады дұрыс айтасыз рахмет аға міне үлкен құрметті ағаларымыз сұхбат беріп жатыр айтып жібересіз ба өзіңіз таныстырып өтіңіз ассалаумағалейкум құрметті қалайық нұрлан бұланбаев қазақ ұлттық патриот ә, құрметті азаматтар мен азаматшалар міне көріп отырсыздар кеше бізді ә, мына ә, марқұм нұрланға барып жетісіне қатысайық дегенде жолдан кнб мен полиция бізді ұстап алып қамауға күшпен бізді ұрып соғып Э, неге алып кетті э, еңбекші қазақ аудан полициясына алып кетті бұл бір мәселе ол біздің жасымыз э, кәрімізге қарамайды әйтеуір бәрімізге күш көрсетіп алып кетіп отыр себебі неге бізде заң бар дейміз ешқандай заң жоқ біздің заңның бәрі қарапайым қазақ халқына қарсы арналған заңдар ол міне қазір біз жүрміз бе бізді де алып кетеді осы жерден себебі біз қазақтар неге қазақтың жерімен қазақтың жерінде жүрміз бұлардың істеп отырған істеп отырған арғы мақсаты қазақ елінде қазақ елі қазақтың жерімен өз отанында жүрмеу керек себебі <coughs> менің күдігім бар бүгінгі күнде біздің билік қытай халық республикасының провинциясы болып кетті біз енді қазақтар ана жерде билікте отыр дейміз әй мен бүгінгі күнде ойлаймын олар қазақтар емес қытайлар тек қазақ болып жазылып жүрген туған қазақ аналар шығар бірақ бүгінгі күнде олардың бәрі мына қытай халық республикасының мүддесін жасап отыр өзі халқы аштан өліп жатыр ма қырылып жатыр ма жойылып жатыр ма бәрібір ал енді ол жойылмай жатса аспаннан у тастап жатады суларымызды улайды тіпті қалғанда мына неге барып күнде нерві жүйесіне денсаулығына зиян келтіріп қамап сөйтіп жатыр біздің жастарымыз біздің жастарымыз енді көп ұйықтап жатыр дейміз иә иә өкінішке орай мынау гаджет қазір мына компьютер андай мындайға қызығып кетті енді өкінішке орай бірақ оларды ояту біз міне жаңа рәкең айтып отыр ә, біздің мақсат біздің ә, міндетіміз оларды оятып о, себебі біз өз өмірімізде өл, өліп кетсек олар жалғастырсын біздің күресті ал енді мінекей кеше біз бардық бесінші батырымыз остақаварда бесінші батырымыз өліп кетті иә иә осылардың әрекетіне осылардың әрекетіне мына полиция кнбнің істеп отырған әрекеттері ал енді ол батыр атағын енді өзіміз берерміз бұл жүйе бермейді де берген керек те жоқ біз өзіміз береміз сол үшін бүгінгі күнде бұлар аман есен біз халық көтеріліп желкелеп шығарып тастамай тұрып кетіп дұрыс деп ойлаймын кетсе біз риза боламыз бұларды қудаламаймыз тек қана кісі өлтірген енді анау назарбаев деген сияқты оның семьяларын қудаламыз ғой ықтимал ал қалғандарына тиіспейміз қорықпаймыз ұрлаған жырлағандарыңызды елге халыққа отандарыңызды қайтарсаңыздар онда да қудаламаймыз ал егерде қастандық Э, ойлармен арамдық ойлармен э, осыны істер жасасаңыздар біз тоқтай алмаймыз халықты біз тоқтата алмаймыз да э, және мүмкін үгіттейміз тоқтамаңыздар қырып жойып кетсек те осыны қазақ халқы өзінің мүддесіне өзінің бақытына өзінің мұратына қашанда жетеді нұрлан боланбаев қазақтық патриот рахмет аха рахмет аға аға бір қысқаша айтып жіберіңіз бұл қазір біздің қазақ мемлекетіндегі азаматтары қазақы болсын орысы болсын өзбегі болсын Э, қандай іс шаралар э, жүргізу керекпіз қалай күресу керекпіз не істей алу керекпіз мен былай деп айтайын құрметті азаматтар сіздер тақауда э, назар, аударсаңыздар фейсбуктан мына коммунистік партияның өкілдері сенаттың депутаттары семенова деген әйел мен ахметбек жамбыл деймін сол екеуі сөйлеп отыр ондағы сөйлеп отырған мына қазақ ұлтшылдар бәленбай түгенбай деп бізді атап отыр ал енді біз иә біз қазақ Э, халық патриоттары деп э, қазақ ұлттық патриоттар деп біз қоғам құрып алдық э, көп азаматтар мына түгел осы ана сатқын партиялардан басқасының бәрі біз бізбен көше партиясы бар двксы бар демократиялық партиясы бар бақылаушы партиясы бар иә. түгел партиялармен бірге жұмыс істеп отырмыз біз себебі біз қазақпыз ар жағында мүддеміз қазақ сосын мен ана обращение жасаған кезде назар аударсаңыздар мен уважаемый многонациональный казахский народ дейді себебі әрбір э, Э, ұлттың өкілдері өзін осы жерімізде қазақпын деп сезіну керек қазақ тілін білу керек э, қазақтың дәстүрін жағдайын тек ұлт деп сыйласып құрметтесіп э, отыруымыз керек қазақ ол өзі табиғи кезінен бастап сол дәстүрді елді сыйлауда бірақ ол қазақ халқы бәрін сыйлай береді екен деп мойнына мініп алып дәрет алатын адамдар емес қазақты ашуландырмау керек қазақ халқын ашуландырған ертең өз бастарын ала қаша алмай қалады соны ескерсін мінекей бірнеше мезгіл ұлтаралық қатынас бұзылып жатқан жағдайды естіп отырмыз қарағандыда армения қордайда мынандай жағдай мына жақта шешендер басқа да ол неден болып отыр ол істеп отырған іс ол ә, мына билікте отырған деп мен ә, сезініп отырмын сол масимовтың ұйымдастырып отырған авантюрасы мен афералары себебі егерде мына жоқшылықтан қиыншылықтан ұрлықтан адамдардың назарын же, жеке алып кету үшін оларды мына ұрлықшыларға парақорларға назар аудармасын деп сондай амал жасап елді халықтарды ұлттарды бір бірімен қырылыстырып жүрген жағдайы бар соны ескере жатыңыз сақтанып жүріңіздер и одан кейін бірақ қорықпай қашанда айтыңыздар біздің ешқандай кінәміз жоқ біз ата заңымызды бұзып отырған жоқпыз бүгінгі күннің өзінде таратпай маған звондап жатыр э, осылай да осылай ә, біз мынау отопительный система тексерген мен қатысым жоқ мен баспанам жоқ жалғыз пенсионермін жетім балаларды асырап жүрмін мен қандай қатысым бар мен үйімде жоқ ә, мен батайын мен неме көмір әкелейін деп отырсыңдар ма менде көмір де керек жоқ деген сияқты сондай сонда бұның провокациялары әр адам енді осылай жасап э, сеніп қалған адамдар үйінде балалар ғана болып жүргенде шабуыл жасап амандарды әкеліп забордан секіртіп э, елді шошытып үрейлетіп сөйтіп жүрген э, күйлері бар бұлардың бұл сондай шектен асып кеткен заңды өздері бұзып отыр содан халықты үлкен күреске провоцировать етіп құдай өзі сақтасын біз қазақ халқы біріге берсек бұлар оңбағандар өздері қашады иә. соны ескеріңіздер құрметті қалайық бәріңіздерге құрметпен толыбай қазақтық патриот аха рахмет рахмет серік ініміз ал бір нәрсе айтып жіберші ассалаумағалейкум тамырларынан тек таймаған қасиет қазақ халқы негізі құдайдың бір аты халық дейді ал халықтан қорқпағанды біздің қазақ құдайдан қорықпағанмен бір деп санайды сол үшін де қазіргі құдайдан қорқпаған әрбір билік басында отырған ағаларға айтарымыз қазақ мысалы халық ол теңіз ал билік болса ол кеме ал теңіз кемені халықта да алады және оны суға да батыра алады сол үшін де әрқашан әр уақытта халықпен санасуларыңызды үміт етеміз ал кезіндегі мысалы батырлар жыраулар қан емессің қасқырсың қасалбасты басқырсың құдай сені бас құрсын деп мысалы сол замандағы әрбір хандарға айтып кеткен даттарын ал сол кезде мысалы сол батырлар сол ақындар қазіргі сіздердің тілдеріңізбен айтқан кезде арандатушы ма жоқ солар э, қылмыскерлер ма сол үшінде қазіргі әрбір белсенді азаматтар олар өзінің жеке басының мүддесі емес халықтың мүддесін ойлап шығып отыр сол үшін осы халықпен диалог құруларыңызды үміт етеміз біздің қаламыз осы рахмет мынау сіздермен болған мынау үлкен ағаларымыз болды және серік деген бауырымыз оны білсеңіздер өткенде қытай посольствосына пикетпен шыққан он тәулік отырып шықты міне жиналып жатырмыз көптен тағы да келіп жатыр барлықтар енді сәл жиналуымыз қиын болып тұр сонда да біз жиналсақ дейміз көптеп жиналу керекпіз міне үлкен үлкен аға құрметті де ағаларымыз бар ассалаумағалейкум аға келіп қалған екенсіз кеш болса да келдіңіз өте қуаныштымыз келгеніңізге ә, қысқа да нұсқа да айтып жіберсеңіз мына жерде <coughs> енді мына қоғам белсенділерін ә, қамап қойды дегеннен кейін келіп отырмыз иә иә ә, бұл енді қоғам белсенділері не үшін қамап жатыр бұл еш жазықсыз еш себепсіз қамап жатыр бұлар осы біздің елімізде жемқорлық жойылсын әділет қоғам орнасын әділ сайлау болсын деген өздерінің ә, заңды талаптарын сұрағаны үшін қалай жатыр деп ойлаймын мен иә бұл жерде енді бір жағынан ойлап қараса мына қоғам сол ұсталған бүгінгі қоғам белсенділері өздерінің заңды құқықтарын талап еткені үшін оларды қамап жатқаны үшін бұлар жазық емес соны заңсыз қамап жатқан құқық қорғау органдары кінәлі деп ойлаймын мен дұрыс дұрыс айтасыз иә үндемеген сайын бұлар басқа шығып алды істеген істерінің бәрі заңсыздық бассыздық бұған тоқтау салу керек дұрыс айтасыз дұрыс айтасыз тағы да мына адамдар қазір алматы қаласы ә, айтып өтейін не үшін ә, масанчи қабанбай көшесінің қиылысында бүгін жиналып жатқан себебіміз біздің біздің бүгін алматы қаласында 11 белсендімізді міне көрсетіп кетейін жиналған халыққа жиналыңыздаршы былай бибігүл тәте бибігүл тәте мына мына халық жиналып отыр мына жақта мына жақта біраздан жиналып отқанымыз себебіміз сол Бізді он бір белсендімізді алып кетті бүгін алматы қаласынан ақтау қаласында жеті белсендіні қамап алып кетті тағы да қазір ақпарат түсіп отыр астана қаласында асқар қайырбек деген сол белсенділердің лидері болып саналатын жігітті де ұстап алып кетті міне бассыздық енді бұл әйтеуір халықты қорқыту себеп қой басты бұлардың мақсаты өздерін және де қорқып жүр соны халықты сол ұстап қамап заңсыз соттап қорқыту мақсатында жасап отырған іс әрекеті деп ойлаймын мен бұл құқық қорғау органдарының сол үшін де бұлар бұндай бастыққа тоқтау салу керек бүгіннен қалдырмай жазықсыз сотталған э, қамалған азаматтардың бәрін босатуды біз биліктен талап етеміз иә, иә. бостандық бостандық бостандық бостандық бостандық міне бостандық бостандық талап етіп жатыр келіңіздер қосылыңыздар бізге құрметті қазақстан қазақ халқы қосылыңдар міне